Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики, вы снова на канале Корпус Выживания. И сегодня мы поговорим сразу о трех малешных кабурах производства нашей компании. Это кабура ПЯ, Дельта и Дельта с клапаном. Начнем с самого простого, с кабуры ПЯ. Как и остальные кабуры, она имеет крепление 2 на 3 молля. Хлястик застегивается на кнопку и регулируется по длине и углу при помощи липучки. а изнутри стенка наших кабур прошита стропой для избежания истирания мушкой. Следующая кабура – универсальная дельта. Универсальность ее в том, что вы можете настроить ее практически под любой пистолет, даже с фонарем. На передней стенке также нашит подсумок под магазин с регулируемым клапаном. Хлястик также регулируется и застегивается на кнопку. Многие спрашивают, зачем нужна эта стропа с липучкой. Она предохраняет кнопку от расстегивания. Ну и последняя кобура у нас на обзоре – дельта с клапаном. Она уже не имеет подсумка и застегивается на бесшумную пряжку, а также полностью закрывает ваш пистолет от грязи. Данные кабры в различных расцветках, а также другое снаряжение вы можете найти на нашем сайте. И помните, качественная экипировка может спасти вам жизнь. Берегите себя, не болейте и до новых встреч на нашем канале.